बोले तिड़ता है ना बहुत गड़ा प्यार है तेने छोड़ के भी किस जाऊं मैं तू है मेरा संसार है तेरे बिना यह जिंदगी सच में बेकार है बोले तिड़ता है ना बहुत गड़ा प्यार है तू भोला पर्वत का मैं रानी पे लगे तू भोला पर्वत का मैं रानी मला की तेरी मेरे पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की तेरा साथ ही चाहिए भोले मन की साथ कोई मतलब नहीं मेरी खातिर साथ बतेरा तेरा तेरे तया सबने बताऊंगी तू भोड़ा पर्वत का महरानी मैला की तेरी मेरी मिस्त्रिया बताओ बहुत घड़ा है प्यार तेरे बार बार मेरा है तू भोड़े मैं जहर भी पी तेरी खातर भोले मैं सब हंस हंस सह लूंगी मेरी जिंदगी है तेरी गेड़ में भोले मन में कुछ नहीं जाऊं तेरे घर छोड़ के भूले देख ले फिर तू रोएगा हट छोड़ दे मैं भूले अपना ले कदे तने न सताऊंगी इसे ते कोई मतलब नहीं सब छोड़ के ले तेरी आऊंगी परिवार ते बन जागा भूले साथ निभा दे तू तेरा जो भी भाजागा जागा मन मत हाथ छुड़ावे

बहुत प्यार है